君がくれたワンフレーズが僕を強くするたった一言で Run, run, run 目には見えてない何かをくれたんだ不思議な力 が僕を悩ませてく 何十回でもステップバイステップ何千回でもワンワン大罪のことを乗り越えて今日も胸を張ろう君が来る a bad day 雨のマンデーそれも覆す君のワンフレーズ諦めなさい他人のアドバイス真に受けてたらそれきりないぜ別になたいそんな肩書きでも君がぶち上がればそれでいい OK 連れてく to the t 君が力これるから Won't stop baby girl 君がくれた